再来，我们要看的是针对周二这一天，我们会迎接的是当月的月破大号，而当天是非常不利争送，所以非常不利在当天去送树状或者去做相关的协调，也会建议在当天的吉喜是尽量是少取的。 唯独针对一个生肖是例外的，也就是针对属猴子的朋友，因为本身你们在今年的流年呢是逢到了天解星数的一个加持，而在当天呢逢到了天地解，所以呢基本上呢只要你的人和哦你在谈吐之间是很善言善语的，那么你也很适合在当天的上午的时段去进行斡旋跟沟通哦。 而针对周三这一天呢，我们会迎接的是上弦，时间会是在早上的十点三十四分，所以在当天会建议我们可以运用午时的时段，也就从十一点到一点的这个时候。 当我们呢外出，可能去买个午餐或是休息的时刻呢，我们可以双手合十对着天空哦的这个太阳哦，我们可以呢祈愿，而这个祈愿呢，尽量呢是针对我们可以在半个月内可以达成的一个目标，或是在近期之内你所想要达成的愿望，那么这样子呢，就会有很大的这个助力呢，会来自于天地之间哦。 那么再来就是在当天呢，也会建议，如果你要进行相关的一个祈福或是许愿的话，可以的话尽量是吃方便素，那么这样子可以增加它的助力跟灵动力。 那么在当天的上午也是非常适合可以祭事以及酬神，如果有想要进行安床或者是开市的朋友们，也会建议可以在当天的上午来去做进行。而在下午的时间呢，也是很大力，我们可以做立卷以及交易相关的事项。再来呢，是针对周四这一天，我们会迎接的是。 青龙日，而在当天呢，我们会逢到的是禄贵交池。那么逢到这样的一个吉刻的时候呢，它非常大力的时段会是在当天的午时，也就是上午的十一点到下午的一点整。那么也会建议大家可以运用在这一个时间呢，比如说你可以邀约客户吃饭，然后我们透过饭局呢来瞧事情，或者是你可以在午餐时段之前哦。 呃，十二点以前，那十一点到十二点间呢，我们呢把这个要做开发的信啊，或者是说要去做一些谈判的信件，在这个时间点呢，呃，把它寄出去哦。 再来就是在当天呢，也可以运用这个时段呢，我们可以出行哦，去针对要去交易的事项启程，那它都比较容易给我们带来一些好的结果。那当天也很搭理，我们可以入宅、开市、谋事。那针对有这个婚姻定盟需求的朋友们，也可以在当天呢去注册哦。再来呢是针对周五这一天。 周五当天呢，我们逢到的是天罡咸池日哦，所以要特别留意的就是呢，在当天，如果你本命是有犯魁罡的朋友们，切记是不宜吃牛肉跟相关的加工食品，尽量要避开。而在当天呢，咸池星数也比较容易呢。 呃，要防范就是有一些烂桃花，或者是跟女性异性的沟通上呢，会比较呢难以呢达到有效的沟通，所以在当天呢，尽量呢不要惹怒女人哦。不过呢，另外要注意的就是哦，我们在当天其实呢是可以起运的，而这个起运呢，除了透过吃素之外呢，我们在当天可以运用四吉灵的力量，那么来帮我们去做除晦。 还有重新的启动我们的这个运气，比如说，如果你觉得这一阵子不顺，我们可以理一下我们的这个头发哦，或修一下鬓角啊，剪一下刘海，剪一下头发，来达到呢除秽的一个效果。在当天也非常适合用盐浴的方式哦，来达到这个洗地的一个。 部分，再来呢是针对周六这一天，我们会迎接的是沟城无路的日子，所以要特别留意呢，就是在当天不宜有大型的这个交易啊，或者是斡旋哦，呃，也很有可能呢就比较不容易呢可以留住，尤其是针对比如说你要置产，那就很不利于在当天去做，因为它可能就没有被。 办法变成是你的起家屋哦。那么在当天，同时也是愚人节，所以呢，我们要特别就是去留意一下跟他人的互动，不要莫名的呢就是上当。那这一天呢，除了奉到这个阳公忌哦不利因婚姻之外哦，那么针对呢，我们如果在当天想要理气，我们想要去做 SPA，或者是我们要调整经络、整腹、问名，都是适宜的。 最后呢，是针对周日这一天，我们会迎接的是董公选曜的吉日哦。那么在当天呢，我们逢到了月空五富，所以比较容易会有一个状况，就是左口袋、右口袋，甚至就是你钱拿到了还没有污乐，你就想要把这笔钱给花出去，所以要建议就是。 在当天要记得，钱如果有进来了，请不要乱投资哦，不然呢就很容易会血本无归。那么再来就是在当天逢到的血支这个星数哦，所以也是非常适宜可以去透过捐血洗牙的方式来除掉我们的血光之灾哦。所以在当年度有逢到的这个任星，无论是飞星啊，哦像这个呃。 飞刃啊、斜刃、刀刃这些的朋友们都很适宜在当天可以去做捐血、洗牙。好，再来呢，我们要来看的是在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先呢，第三名是属牛的朋友，第二名呢是属鸡的朋友，而第一名呢是属狗的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么在当周呢，你们在工作上可能会面临一些。 阶段性的考验，但是只要你能够 overcome，可以跨越这个问题、这个状况，你就能够得到很收获的这个丰收成果。所以，请你记得一定要去克服。 那么在财运呢，在当中是相当的顺畅的，赚钱不用太去费力哦。所以呢，如果你是有在炒作股票的朋友们，你不妨可以透过你的直觉跟分析这两样呢，一起去帮助你呢，带来一笔小收获哦。那么针对有在这个呃洽商啊，或者是正在进行一些案子的斡旋。 谈盘的谈判的一些朋友们哦，在当中也是蛮有机会可以把订单案据给拿下来。那针对如果你只是一般的上班族的话，在这个礼拜我们的偏财运呢，则会是更旺一点哦。好，以上呢是针对当周的运势王。再让我们来看一下，针对其他生肖的朋友们，在当周又有什么需要留意的地方？ 所以，首先呢，第一个呢是针对属老鼠的朋友，属老鼠的朋友呢，在当周是属于无需助力的一周哦，而这也意味的是，在这个礼拜你们相当有机会可以独当一面哦，可以靠自己呢，就是展现出你的一个呃 charisma，你的成果，而且呢，在事业上你不太需要靠别人的助力呢，就可以干得虎虎生威哦。 非常的能够有成就感，不过在感情上面，你可能会有一些自我矛盾，所以你可能要花一点时间去探究一下，看清自己的内心哦，呃，最真实的想法，你到底想要的是什么？哦，你希望跟怎么样的人互动？那再来就是针对，如果你目前呢是学生啊，或者是还在求学当中的。 那么你在学习的这个欲望会比较强烈，不妨可以运用这个时间呢，探索一些新的领域，譬如说近期非常夯的 AI 相关的事项也是非常适宜的哦。再来就是呢，如果是有伴侣的朋友们要留意一下，这个相处的这个关系可能在当中会比较紧张一些。 呃，也很容易一触即发，可能双方都会少了一点耐性，然后比较没有沟通的意愿，所以适当的保持一点距离，冷处理也可是能是一个呃办法中的办法。那么再来就是建议在当中，我们可以少说话，多做事哦。那么也可以多成全，多礼让，那么这样子就可以以策安全。那跟别人如果是一起共事或者是合作的时候呢？ 更要寻找好的队友，我要挑对这个对手，这样子呢，才可以让事情呢顺利，那也比较不会呢莫名的去背锅或是受骗哦。好，那么在当中呢，属老鼠的朋友要留意的天数有两天哦，除了周二之外，还有周三。那么再来呢，下一个生肖是针对属牛的朋友。 属牛的朋友呢，在当周呢是属于思路清晰的一周，而在这个礼拜呢，你们在处事啊，还有在跟人相处上，你们的思路是相当的清晰的，那语言的精简也是非常的得体哦。可以说，其实不太多话，你们就是呃讲到位。 那当然呢，这样子对于，比如说你要去求职，你要去表达自己的时候，也是可以蛮轻松去，呃，应对这个呃考考试官的哈。但是呢，呃，如果是说你是面对要谈感情的对象的时候， 对方可能就会觉得你是不是连跟我说个话都嫌多，都嫌麻烦，还是你没有这个意愿呢？所以真的还是要看人哦，来决定你谈吐的这个话的长度跟深度哦。那么再来就是在当中呢，其实呃，因为我们的思路是比较清晰的，所以你也可以借由这样子呢，呃，把你的这个逻辑呀跟分析的能力哦提高。那不妨呢再把这个。 过去，比如说有一些工作的一些问题哦，都在这个时候呢，尽量的呢把它给排除，因为你可能更能够清楚的看出问题。那么再来就是，如果你是属于文艺工作者，你在这个礼拜会发现你的灵感呢涌现，好，所以呢你可以很容易的写出呃很优美的文章，或者是可以很容易的创作出。 很漂亮的一些画作，那不妨呢都可以运用在这个时候呢，多去做一些创作跟发想。那么在当周的晚上呢，也会建议你不妨可以多跟亲友去做一些联系感情的部分哦。因为呢，这样子除了可以让呃关系更加的紧密之外呢，也很有助于呢你在人脉的一个拓展。 那么再来就是在这个礼拜，其实你有相当大的机会哦，是可以再进财的，也就是呢财神爷呢是很有机会会送一些钱财给你的，不妨呢可以主动的去对一下你的发票，或者是呢我们可以去买一下呃彩券，都有机会可以赚一点小横财哦。 好，那么再来要提醒的就是，如果你是针对投资的部分哦，那这个部分就建议不要去尝试哦，因为呢，在这个礼拜呢，比较容易会是帮别人赚，但是呢，你自己出手的时候呢，就很有可能呢会卡住，所以尽量就不要去尝试喽。那么在当中呢，我们运势相当的旺盛，并没有需要留意的天数。 下一个生肖是针对属老虎的朋友，属老虎的朋友在当中呢是属于刮目相看的一周，而在这个礼拜，你们的心情呢是相当的开朗哦，非常的呃理想，而且呢，你们在工作上很容易会得到贵人相助，所以呢，你的这个表现会相对的突出，也比较容易可以获得上司的一个赞赞赏哦。 那么在这个礼拜，其实你们会比较积极，然后你们在做事的这个速度也会非常的快速，因为可能都是做你非常熟悉的事项，所以呢，你的这个技巧啊，或者是 SOP 会非常的熟练。只要你保持这样的一个 tempo 去做事的话，在这个礼拜基本上呢，呃，算是把基础打得相当稳的。哦。那么要在。 我们月底呢，把事情或结案，或者是拿到好的业绩哦，都不会太难。那么在当中呢，也会建议你们在。 呃，恋人面前，或者是心仪的对象的面前呢，不要太过随便哦。不要以为说，哎，我反正那个就是我啊，然后我你也不修边幅，因为呢，这种模式也有可能呢，对方会觉得你对他不够重视，反而呢对你产生一些不满，所以还是要多加的注意一下。所以对你们来讲，在当中我们的恋爱运其实是属于中平的。 那尤其是呢，如果你是已婚的对象，少一点挑剔哦，不要老是抱怨哦，不然很容易这个爆发这个口角。那再来就是单身的朋友呢，其实会比较没有这种恋爱脑，好，所以还是多投入一点时间在工作上是上策。 那么在理财的部分，你们会欠缺计划，所以呢，比较容易会有支出大于你的收入的状况。与其担心你会破财哦，不如呢，要留意你的钱财的流向是在哪里。先从记账开始吧，清楚的知道你的钱的花费的百分比通常落在哪些项目，你也才好去做理财的规划。你说是吧？ 好，那么我们在当中呢，运势也是相当旺盛。那么要留意的天数只有一天呢，是周一哦。再来呢，下一个生肖是针对属兔子的朋友。属兔子的朋友呢，在当周呢是属于勇于尝试的一周。而在这个礼拜呢，你们在事业上比较容易会有一些变动哦。所以呢，会建议你们呢，一定要以变去应万变，就是不要太去守旧的。 做法跟模式哦，要更勇于去尝试，那才可以让你学到新的东西，那也可以体验到不一样的一个感受，甚至你可能呢，呃，对于工作的这个火花会重新的启动。再来就是呢，在这个礼拜，在呃跟人和的部分呢，你可能会对于那种非常强势的主管啊，或者是。 呃，非常有约束力的这种队友呢，会非常的排斥，因为只要他们要求的越多，你就越想要逃避，越想要呃封闭，然后只按自己的模式去进行，基本上就是有点这种话不投机半句多的这种厌恶感，比较容易会产生，但是你又很容易藏不住，会把这些呃。 感觉都直接写在脸上，所以对于人际上会不太好，因为别人就会很明白知道你根本不把他当一回事，更不更不把他所提的建议或者是呃想法呢当做参考。所以呢，这样子，嗯，除了你自己也没有比较好的的 solution 跟办法之外呢，最后呢，你可能。 理智也没有，然后人和也是，所以即便你有干劲，可是你没有别人的帮助，你没有呃去愿意接受别人的辅助去参考的状况之下，可能也走得不够远，发挥的也会非常的局限。所以这个部分呢，会建议你们哦，不要操之过急，要注意自己的态度啊，然后不要拒人于千里之外。那这样子呢？ 大家才会愿意持续的 input 他们的想法跟助力到你身上。那么在当中呢，我们财运比较偏弱，所以呢要留意，就是要注意会有破财的这种迹象。尽量呢，钱包里面的钱不要带太多，卡片也不要乱刷，注意好荷包，这样子才不会破财哦。 那么在当中要留意的天数呢，有两天，除了周二之外，还有周五。下一个生肖是针对属龙的朋友，属龙的朋友呢，在当周呢是属于有需要调节情绪的一周哦。而在这个礼拜呢，你们的这个情绪波动呢，呃，比较容易呢会被外界干扰，所以你一定要。 注意你的身心灵的这个调节的部分，尽量呢要能够放松你的身心，还有不要太去在意小事情哦。因为呢，对你来讲，在这个礼拜，尤其是针对跟恋人的互动的部分，你会觉得你们的互动太过于平淡了，所以呢，你就会想要去激怒对方，或者是去挑战对方。 反而呢，最后两边可能因为都不愿意去妥协，或者是另外一边觉得你都在找哦，而让感情变得很僵硬，然后冷却的更快，达到反效果。所以尽量呢，还是如果你是渴望对方多一点的关心跟互动的话，尽量还是要用比较适合的模式去互动哦，去关心对方哦，才不会带来反效果。 那么，再来就是在这个礼拜呢，我们在这个投资理财的部分，也不建议我们起一些呃贪念啊，或者是因为看到市场有一些呃大力的地方，就直接太过的冲动去下单哦，因为这些冲动很容易会让你带来一些呃操作上的过失，那么也也可能会因为你把这个钱看得太重。 反而呢会引起一些呃盲点，那最后呢可能就是会有财损的状况，所以会建议就是属龙的朋友在这个礼拜，如果任何的投资啊，我们也就是见好就收，不要太去迟疑哦，不然你可能会失去的更多。 那么在这个礼拜，就是我们可能对于处理事情的部分，会有一些轻重缓急，不知道怎么样去拿捏的倾向。所以呢，会建议你们呢，如果真的分不清楚的时候，不妨呢，就先问一下你周边的亲友朋友，请他们呢来用他们的慧眼来告诉你，哦，怎么样才是你的 priority。那在这个礼拜，你才不会，呃，把这个轻重放错位置了。 那么在当中呢，我们要留意的天数有两天哦，除了周一之外，还有周三。下一个生效呢，是针对属蛇的朋友。属蛇的朋友呢，在当中呢是属于需要找寻方法的一周哦。而在这个礼拜呢，其实你们很容易被你的这个惰性给影响哦。你明明知道我不应该那么的懒散啊，我不应该这么的被动啊，可是呢，你却又不知道怎么样改变。 你就觉得我就提不起劲啊，然后呢，你又想要学一些东西，可是你又觉得我又找不到入门的方法，你又觉得好难哦，所以呢，你的学习跟效率在当中就会大显不彰哦。那么再就是要奉劝你们在这个礼拜要注意我们的公共礼仪哦，也就是你在别人的这个呃。 应该说，家里呀，或者是在办公室啊，反正在公众场合都好，只要不是在你的自己的的这个范围的地方呢，请你的言行举止都要适宜。这个不不是指实体的，它也包含了，比如说在群组里面的沟通，因为你永远不知道对那个匿名的对象，或者是这一个人他背后到底是谁，那你可能呢？ 无意之间就得罪了某某人，或者是你讲了不妥当的话，然后让别人呢记上了一笔，那这样子不是很倒霉吗？好，所以呢，尽量呢就是呃，真的有需要发言的时候再发言哦，不然的话呢，你的这个过多的言论呢，可能都会给你带来一些负面的影响哦。好，那么再来就是单身的朋友呢，在这个礼拜呢，可能也会因为在工作上的关系哦。 会结识一些你觉得哎还谈得得来的异性朋友哦。那如果你想要发展成恋爱关系的话，你可能呃需要更加的积极一点。那再来就是呢，也会建议你们要多花一点心思在理财上面哦，因为你对于理财的概念有一点模糊，那一下子就会花太多钱了，或者是你忘记。 其实你有太多笔的分期付款了，所以其实你每个月的 loading 还蛮重的，所以这个部分就是呃想要或者是必要好的这种消费呢，都要适可而止哦，那么才可以能让你真正达到理财的一个效果。那么再来就是在这个礼拜也要留意一下，我们有一些财损，那这个财损会比较容易来自于，比如说呃不小心有这种毁损，或者是比如说。 呃，你身材器具坏掉，嗯、你必须补新的，或者是东西不小心丢了被偷窃的机会都有，所以呃，随身物品一定要呃好好的携带在身上哦。那么在当中你们要留意的天数呢，有两天哦，除了周一之外，还有周四。 下一个生肖是针对属马的朋友，属马的朋友呢，在这个礼拜呢是属于呢可以创建机会的一周哦。那么在这个礼拜呢，其实你们的工作上啊是相当的努力，而且非常勤快的。但是你们对于自己的要求啊，或是对于他人的要求，也会相对的比较高，因为你觉得凡事都要精益求精啊。呃，这样子也是没有错啦，因为它可以对你个人来讲呢带来。 呃，不小的进展。但是呢，如果你是要推整个团体前进的时候，你就要注意一下你的队友或者是你的这个部署呢，他们的这个呃能耐到哪里，他们有没有办法跟上你的脚步哦？不然你可能还是要以阶段性的去进行这件事情哦，才不会呃惹人嫌好。 再来就是呢，在这个礼拜，如果你是外勤啊，或者是外出啊，运气是相当不错的，所以不要老是一直待在室内哦，可以呃往外走去洽谈。 一些商务的事情啊，甚至往外走去开会啊，对你来讲都是蛮有利的。你会觉得出门在外，或是跨出你的部门哦，都可以比较有所收获，所以很适合针对跨部门的一些联系啊。好，那尽量就是以面对面的方式去进行。那么在这个礼拜，如果你怕呃，就是有表现的这个自己的一个想法的时候呢？ 你在这个礼拜呢，都要把这个畏惧的心态呢，把它给抛开，因为在这个礼拜其实，呃，是一个很适合呃把自己表达自己创建的机会哈，所以请不要去错过。那尤其是呃你的这个当周的唯一的。 不确定因子呢，是因为你的情绪可能会起伏比较快，一下子很 hyper，然后一下子呢非常的 down，所以呢，你要收起你这种很急躁的脾气，或者是很急于求利的这种心态，那你就不会有这种呃出口说错话，或者是出口伤人，哦，那也不会觉得你好像只有为了钱在奔波忙碌的感觉。 好，那么在这个礼拜会奉劝你们呢，酒局要减少哦，那才不会影响我们的健康。然后呢，身体呢，一定呢要多注意你的这个呃生活作息哦，因为有好的精力才能够走得更长远，继续赚大钱哦。好，再来呢，我们要提醒的就是你们在当周要留意的天数是周五。好，下一个生肖呢是针对属羊的朋友。 属羊的朋友呢，在这个礼拜是属于时好时坏的一周哦，所以这也代表的是我们在当中呢，事业运的部分是相对的比较不稳定的，你会觉得好像是时好时坏，然后往往是坏事比好事再多那么一些些哦，所以你要秉持的就是比较坚定的信念，那么呢，就可以在这个礼拜呢，斩过关斩将。 那再就是比较担心，就是你们在这个礼拜有一点意气用事，或者是有一点就是冲动去行事，就担心这件事情而已。所以如果你可以排除掉，或者是当你要下决定前，你可以先让自己先停个两三分钟再去下结论，那可能会都比较理想。好，那么对于感情的部分呢，你们在这个礼拜面对心动的对象。 你们会很想要博对方一时的好感，那你就很容易去承诺一些有的没有的事情。这个时候就要去注意，如果你只是为了让对方注意到你而去夸大其词，说一些你做不到的事情，那么你很有可能。 反而呢，呃，不是留下好印象，而是让对方觉得你太会吹哦。所以这个部分可能还是要注意一下。而针对有对象的朋友们呢，也会建议你们要少去参加一些有很多异性的这种活动，避免另外一半不开心，多陪另外一半，才能让你们的感情可以增进哦。 那再来就是在这个礼拜，你们的偏财运是比较差的，所以投机取巧的事情还是不要去进行哦。包括投资相关的事项也是一样的。而针对如果你本身是有在经商的，那么你要或者是你是管理阶层的人士，我们要特别留意的就是资金上的周转跟调度哦。如果真的有不灵的状况呢，请一定要先提前去。 针对看是要透过这个呃银行的贷款，或者是亲友的的这个短时的一个协助呢，让你度过这个关卡，这样子才可以真正的解决根本的问题哦。那么在当中呢，也可能因为压力会让你有比较强烈的购物欲望哦，所以呢要留意呢，这个爱买过头呢，很有可能会。 让你呢饮吃卯粮哦，所以要特别的注意一下哦。那么在当中，我们要留意的天数，有一天是周六。下一个生肖是针对属猴子的朋友，属猴子的朋友在当周是属于需要明哲保身的一周哦。而这也意味的是，会建议你们在当周需要以不变来应万变，然后尽量不要去做太多创新的提议跟太多开创性的工作。 那么明哲保身呢？它不代表的是我们处事的态度，而是在它是你在当中唯一的选择。所以呢，可能你会觉得有点压抑，但是呢，也就只有这么短暂的一个礼拜，我们就忍一下。那么在健康的部分，请一定要留意一下肠胃方面的健康。所以吃东西，请尽量一定要准时哦，按三餐的时段去吃哦，才不会有呃一些问题衍生。 那么在工作上，你可能会觉得好像常常被别人挑剔哦，或者是说，呃，总是会被别人摆一刀。那么会建议我们可以更谦卑一点，那这样的态度就可以让你扭转整个情势，化险为夷哦。再来就是你们在感情的部分，这个运势是中上的，那么只要你跟对方都可以互相的包容哦，然后。 可以去和睦的相处，那基本上就是很太平。那单身的朋友会建议你们呢，就暂时不用想太多，好好的专心在工作上就对了。不要出包就要感恩了。那么这个礼拜可能会有一些赚外快机会，可能会有一些接其他的这些案子的机会哦。呃，只要是呃你小心操作，就可以有不错的回报。 所以，我们还是可以去进行的哦。好，那么属猴子的朋友呢，在当周要留意的天数有一天是周日。下一个生肖是针对属鸡的朋友，属鸡的朋友在当周是属于需要调整心态的一周哦。而这也代表是我们在当周呢，其实在工作中的这个变化会会让你有一点点忐忑不安啊。所以，你必须要好好的去调整一下我们的这个。 工作的这个心态，不要太过的多虑，只要把握好你做事情的原则，原则性是蛮重要的。因为如果你常常颠覆一些原则的时候呢，事情没有准则，当然就会偏离主道嘛。那么再来就是你们在工作上呢，会有不错的表现机会哦，所以会建议不要老是待在家里哦，因为更多的机会会来自于。 比如说公司所举办的一些活动，包括课程啊、seminar 啊、会议啊，哦，或者是跨组的一些活动，你都可以去参加，因为它可能会让你有一些认识其他人的机会，也有可能会带来一些桃花的机会。所以，对于单身想要谈恋爱的朋友，不妨可以多去参加这些活动，让自己有多一些选择去认识新的对象，也许是帮你介绍对象的。 那一位对象哦，好，在这个礼拜，如果你是已经有对象的朋友呢，那感情会是升温的一周哦，所以可以用比较感性的方式去跟另外一半相处，譬如说两个人呢，就是呃找一个时间好好的呢谈谈心，然后消除一些误会或者是不开心的事情，那么就可以让两人呢因为更加的了解哦而增进你们的情感。 那么，针对投资的部分，如果是属于你本来很热衷于股市投资的朋友们，我们会建议就是在当中就是比较不宜去出手，因为时机点对你们来讲可能还不是这么的成熟，而且财运在当中对你们来讲也不是这么的好哦，所以尽量呢就是降低这样相关的投资。那比较怕的就是如果。 跟他人有借贷关系的呢，就比较容易会有争执哦。所以，如果跟他人有这种金钱往来，比如说你是会咖，那么就要留意一下，啊，要多留心一点。好，那在这个礼拜，基本上虽然你的呃情绪上面呢，总是会有一点点，呃，觉得。 上上下下的状态，但是呢，我们在这个礼拜，其实只要你把这个情绪摆一边，大部分的事情都会是非常顺利的，所以我们并没有需要留意的天数哦。好，再来呢，下一个生肖是针对属狗的朋友。 属狗的朋友呢，在这个礼拜呢是属于需要完成计划的一周哦。而在这个礼拜，你们的学习的兴趣是倍增的，所以效果自然会非常的显著哦。你们也非常热热于去帮助别人哦，所以你们的事业运在当中是不错的，贵人运也是不错的，总能够逐步的去完成你的计划。那么在这个礼拜，如果你们有时间的话，可以多花一点时间跟同事去互动。 呃，去了解一下对方的需求跟想法啊。那因为在当周其实很适合精神交流，所以多一点的这种寒暄呐、问暖呐，哦嘘寒问暖哦，都可以让对方觉得好像跟你比更熟悉哦、更认识了哈，也比较容易感动。那再就是呢，呃，如果你是已经有对象的朋友呢，请不要。 浪费好不容易得来的缘分，一定要呃更加的去呵护这一段感情啊，不然的话呢，他很有机会是会失去的。所以会建议你们呢，在这个礼拜呢，一定呢就是要多一点的主动。 那么再来就是在当中呢，我们是一个很适合出手去投资的机会哦。因为呢，你在这个礼拜呢，你是可以很完美的去把事情呢做完做到位。呃，你在分析啊，或是看探究这个事情的这个真伪呢，你也可以看得很清透。所以呢，你可以专心一意的呢，就是投入在单向的一个。 投资项目，那么在当中会是相当大力的。好，那只要你在这个礼拜有把该做的事情呢完成阶段性的一个呃规划，那在当中其实是非常的大力。那么在当中我们并没有需要留意的天数哦。最后我们要看的是针对属猪的朋友。 属猪的朋友呢，在当周是属于获得重视的一周，而在这个礼拜，你们会觉得一切都进展的相当的顺利，而且你的工作能力非常的强哦，很适合选择你自己适合的方式去进行，呃，那就可以让你的事业的运哦又再往上提升。那么在这个礼拜，其实你也可以运用你的一些呃。 附加的价值来去彰显你多才多艺的一个部分，它可以让你呢得到更多的一个关注。所以你在这个礼拜，其实，在职场上，只要凭着你的能力的表现，就可以得到相对的重视跟赞赏。那么我们在当周的外援相当好，所以非常适合往外跑哦，甚至去当业务去做 social，去做这个 public relation 的公关，都会非常的大力。 针对有要谈感情的话呢，也要注意一下，尤其是如果你是有对象的，请不要把对方对你的好当做是理所当然哦。我们千万不要有这种 take it for granted 的心态，不要去忽略对方对于你的关心，因为这样很自私的想法，或者是把事情想得太过的理所当然的作风呢，也很容易让对方感受到不被尊重以及受伤哦。 再就是在当中呢，我我们的财运有先难后易的一个倾向哦，所以呢要留意一下，就是在刚开始的这个周一到周三的这个阶段呢，我们呢尽量呢不要过度的消费或花费哦。如果有大型的支出呢，可以先跟亲友商量一下，来看一下你的这个资产的布局的状况是不是理想的。 好，那么在当中也是很适合让你出门去踏青，然后去放松一下的日子，不妨呢可以安排一下相关的行程哦。好，那么在当中呢，我们要留意的天数，有一天是周四。以上呢是针对个别生肖的朋友们在当中所要留意的地方。再来呢，我们要来看的是。 我们当周的测字小单元，那么在这边呢，我们会看到的是，今天呢，我们有把六组字呢都直接显示出来了。它是针对的是我们在过去、现在以及接下来要迎接的三个的这个节气，分别有春分、清明以及谷雨这六个。 字，那么呢，请大家呢针对这六个字，心里默想一下我近期的魅力指数是怎么样呢？然后选择了那一个字之后呢，我们接下来就来一一帮大家做解答喽。好，再来让我们来看一下呢，就是针对第一组字的朋友们，如果呢你们今天选的是春这一组字哦。 那么它代表的是你期盼的是有更多的温暖跟阳光哦，可是呢，你自己却好像是被关在这个房子里的孩子一样，你是欠缺安全感的。所以如果没有人呢主动向你去释放热情啊，你你就会变得很安逸。 变得变得非常的安静，你就不敢去表达自己内心的想法。而且如果事情没有达到你的期盼值呢，你就会变得非常的悲观。可是其实你的内心是很柔软、非常细腻的，异性缘其实也不差。所以只要你愿意表现出来，不要一直伪装自己，那么其实呢，对方呢就会。 看到你的这个魅力值，然后呢，也不会觉得好像跟你相处的时候，觉得你好像有很多很多的秘密，或者是你有一些隐藏的压力在那边哦。所以，请选择春这个字的朋友们呢，要更展开你的心呢，去跟他人相处，那么你的魅力指数才会更加的提高哦。好，再来呢，是针对选择第二组字分这个字的朋友们。 那么在当中呢，其实你们有很大的几率可能会有长辈帮你介绍对象哦，那也有可能是你遇到可能年纪比你还要年长的对象，那基本上呢，对方可能都会是属于阳光属性的，也就是他们会让你觉得，哎，他很靠谱，他非常的乐观，他好像很有责任心，好像很懂得照顾人这种感觉哦，只是是说呢，你要留意的就是在这个礼拜。 你会容易把对方判断为是属于那种大好人，也就是你会觉得他是不是对大家都这么好，就像我们讲的中央空调这样子。因为你可能本身是属于占有欲比较强的对象，所以你就会觉得是说，哎，这样的人是不是不是很适合？呃，或者是说，在这个礼拜也比较容易会碰到那种，呃，是属于。 很喜欢跟你斗嘴的对象，或者是兴趣不尽然一样的，会是一个静态一个动态的，所以你会觉得在近期的来的这种对象啊，哈，或者是招来的对象，都是属于这种来的快去的快，很像速食爱情。那么你就要来好好的呃问自己，什么才是你要的哦？那我们才不会一直进入这样的一个轮回哦。 好，再来呢，下一组字是“清”。那么选择“清”这个字的朋友呢，它是代表的是，这是一个很容易，呃，会有有这种想要分手、想要 break u t 哈，那或者是说你想要跟一些跟你有纠葛的人呢，想要跟他切断这种呃感情的一种状态。 所以呢，在它也会意味着是，如果在这个时期所出现的感情呢，也比是比较不利的，因为呢，你自己本身都已经很没有那个耐心，没有这个脾气去处理好现在的事情了，好，所以呢，你对于感情的这个去留，你会更拿捏不好，更无法捉摸，那你会对于跟对象的相处上，就很容易让对方觉得你有点这种忽冷忽热。 哦，所以到后面就会有点受不了。那么再来就是呢，在这个礼拜呢，呃，用到这个字的时候呢，也会意味的是说，因为在更多的接触会反而呃互相都会觉得有一些失望，或者是觉得有一些落差，所以呢，呃，你就要去好好的去想清楚，是说我们在感情上要怎么样去磨合。那也会建议就是，如果你真的。 暂时没有办法理出你的情绪去面对感情，那也会建议你就直接先把重心放在工作，因为毕竟呢情绪不稳，那工作也不稳，烦死的事情太多了。那至少呢，我们还是要先稳定住我们的面包嘛，哈。那么再来就是，如果有不顺心的事情，也会建议在这个礼拜尽量先忍一忍，啊，那可以跟你的闺蜜求助。 好，那或许可以，因为透过一些沟通而得到解决。那么在这个礼拜，烦心的事情，好，可能会比较多，所以我们可以多喝薄荷茶，因为它是有助于可以帮助你提神哦、醒脑。也建议我们可以多到大自然里面吸取分多精去走走，那么对你都会是有更好的一个帮助哦。好，再来呢是针对选择第四组字名的朋友们哦。 那么选择这这个字的朋友们呢，它就代表是我们的桃花要来了，所以请你呢要更加的去创造一些机会去跟朋友见面呐。如尤其是如果你本来就有现在有一些聊的的还不错的对象，或者是你心里有心仪的对象想要见的对象，那么你就要。 把这个主动权呢拉在手上哦，赶快去主动去邀约，因为在这个礼拜，其实我们的社交魅力是相当强烈的，通常可以给别人第一印象是很加分的，所以一定要主动出击哦，才是大力的，而且当中你会很懂得怎么样去表现自己跟。 放电哈，所以要运用这一股优势哦，这样子对方呢就难逃你的魔掌。那么要留意的就是，因为这是一时的，所以要留意的就是相处久了之后，你身上缺点也会越来越明显，没有像第一时间第一印象来的那么的完美。所以如果你要持久的保持你的魅力，那么你就要让自己的内在越来越丰富才会是关键嘛。好，所以。 呃，对于如果你是男性的朋友，你找一些朴实或者是比较务实的女性，反而可以让你们走得更长久。那么，如果你是女性的朋友，你就要避开那些很油条的男生，找那种比较稳重好找或者是比较大男人的男性，反而你们才会走得更加的长远哦。好，这个是给选第四组字的朋友们的参考。 再来是针对选择第五组字，选择“古”这个字的朋友们了。那么在这个礼拜，其实我们的这个爱恨是非常分明的，而且你们在这个礼拜，我们的感情相当的充沛。而你最大的魅力就是你很勇敢，你非常的坚韧。那遇到问题的时候，你很快的都能够透过过去的经验，然后呢来告诫自己，然后快速的去恢复元气哦。 你并不会一坐不振。所以在这个礼拜其实要注意，就是你们只是在感情里面会比较容易使脑筋，会比较过于的一板一眼，因为非常的传统。你觉得很多事情就是不可以省略哪些步骤，或者是应该要怎么做？但是其实现在的做法是有非常多种，应该是因人而异的，因为很有可能你的那一个对象他就不是那百分之七十的受众群。 再来就是，呃，我们也可以拿个比方，就是说，呃，你的死脑筋可能会用在，就是你不是不会聊，哦，你是知道一堆套路的，可是你在聊的时候呢，你的话语又感觉很拙劣，所以会让人家觉得就是不是这么的理想，好，那么就是另外在这个礼拜，可能在别人的眼中呢，你会有一点孤高孤僻哦。 呃，甚至人家觉得会你的脾气有点拗，呃，觉得好像不是那么好惹，所以他们就会有一点，呃，防御的心态。好，所以不管你的外貌显得多么的冷静，多么的和平哦，可是其实你的内心是很多的棱角，很多的想法，很多的呃，这个龙卷风。好，因为你。 在当周其实呢，还有另外一个状况，就是比较容易会进入外貌协会。就是你择偶的标准，就是我要先看脸，并不是说你很肤浅啦，就是可能你对于呃爱面子这件事情，你没有办法放下。你觉得的对象就是必须要呃能够带出去的，所以你会觉得，如果是太丑或是太没气气质的话，或者是口条不够好，不够有内涵。 你都会有拿不出手的感觉，你就不会想要呃跟这个对象就是更长期的相处，好，所以在这个礼拜其实，呃，如果你是那个在看对象的时候呢，我会建议就是要呃可以好好的去筛选，但是呢不要太过的明显，那这样才不会就是。 让别人呢对你有一些 murmur 啊，或者是有一些不愉快的状况，好吗？好，再来呢，我们要看的是最后一组字呢，就是雨这一组字。那么雨这一组字呢，其实它代表的是选这组字的朋友们，其实你们并没有他人想象中的那么的浪漫啊，你们也没有非常的阳光哦，尤其是呃，你们其实有。 这种外在的优势，你可能让在别人的眼里是非常的侃侃而谈，非常的大方，非常的有魅力，非常的率真哦。可是其实真正的你并不是这样的。好，那么这个礼拜其实要留意的就是，你说话不可以太过的直接，不可以太过的伤人，因为你的率真其实反而会让别人受伤。那么在这个礼拜，其实碰到你心仪的对象，你可能会。 很忘记拿捏尺寸，就会过度的想要去付出、去奉献自己，然后反而可能会让觉对方觉得你有呃有一点压力。可是如果是碰到真的跟你合拍的对象，他就会觉得，哎，你好像非常的 gentleman，你非常的有绅士的风度等等的。所以其实真的还是要看你一开始对盘的这个对象，或者是你中意这个对象，你在跟对方发出 signal 的时候。 你要先确定对方是不是有意愿接收，我们再进行，不然的话，其实就会有怕会有很两极的这种呃结论出来哦。啊，再来就是也会建议，就是呃，如果我们有想要跟那个对方相处的时候呢，其实你要看一下，如果你是女性，你可以。 呃，找一些个性比较柔软的男生，机会，尤其是脸圆圆的哈，那么机会会提高。那么如果你是男性的话，你可以找这种，呃，女性个子比较小，比你矮小的，那么呢，呃，至少矮一个头的，那么可能机会呢会提升一些哦，也比较会吃你的那一套作风，那也比较有机会可以这个让这段感情啊更加的长久哦。 好，那么以上呢是针对在当中呢，我们要测看看呢，我们这个近期的魅力指数是多少？基本上呢，在这个礼拜呢，大家都是相对的是有一点魅力的，只是是说你在互动的魔术上呢，要注意的方向。那大家呢，请记得好好的参考一下，可以透过廉价的时候呢，去好好的呃认识一下异性。 好，再来我们要看的是最后的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友？首先第三名是属马的朋友，第二名是属老虎的朋友，而第一名呢是属猪的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么基本上呢，在这个礼拜呢，呃，我们这几个生肖的朋友们哦， 你们在感情里面是非常容易进入状况，非常容易投入的，甚至你会有一点这种爱到无法自拔的状况，所以要特别留意，就是你们可能会因为感情卡到某件事情上，然后你就过度的忧忧心，然后也会很急的去。 进行一些事情，然后会操之过急，让整个感情的进度呢走得太快。一旦升温太快，它后面冷却的速度也会比较快。所以呢，这是要特别提醒你们的。我们就是慢慢、慢慢的按步骤、按步调来，好，这样才不会让对方忽然呢就觉得有压力或者是冷了，好。